сенің өмірі парк көрмеген досың родной ау парк деген осы ма парк деген иә осы ғой онда мен паркке кіріп шығайын родной е э, э, э, ол жақтан кірмейсің есік тұр ғой ар жағында есік бар ма иә иә родной ау мынаның күлчатыл қайда ғой қайдан өшеді е жынды ода күлчатыл болмайды қойшы иә өшірмейсіңдер ма сонда ғой жоқ е несі басың Кәдімгі мына ешегіме керек еді ала берсін балама ей жоқ бұл камераның штативі ғой бұл кәдімгі штатив деген не ей штатив деген мына камераны ұстап тұратын нәрсе ғой жарайды онда ей ей не істеп жатырсың дос родной мына жердің оты жақсы екен да ертең сиырымды әкеліп байлап қойсам жақсы ғой е қуасың ба бұл жер парк қой тұр не тұр болмайды ма не жоқ болмайды тұр парк қой бұл жер ей ей не істеп тұрсың кірсе күтіп тұр ғой қызың іште қорқып жатырмын мына жер жаман қараңғы жоқ қорықпа бір қызың тұр ғой не ұят болады ол кір бар жүрші менімен кірші е қосың ба сенсің ғой кездесетін кір бар родной кір кір шайтан жүр ғой родной е қосың ба қызың ғой шайтан емес